即係咁，我 fit 佢嘅話咧，我係咁嘅。你如果去單打做假動作咧，你要利用翻印象。佢上一個印象就係我喺呢邊射，所以呢一個印象咧，佢就會停低啦。 大家好，又系我 Coach 灰啦。我哋今日咧呢个 topic 咧正假动作。阿豪出名做假动作，阿 CM 出名搞假动作。两个字尴尬，呢一叫尴尬。我哋今日咧会详细讲咧，我哋点样可以做一个咧令人相信嘅假动作，而唔系做一个咧出名假嘅假动作。首先喺呢个访问嘅阶段都问下啦，问下 CM 先啦，你对 f i t 人有啲咩心得咧？ 系 f i t 自己易啲， <laughs> 主要系呃自己比較容易啲。阿豪，你 f i t 人有咩心得咧？動作係即係主要動作。哦，係嗯，依排啲人答我問題都答得好精勁。誒 f i t 人有啲咩心得？主要係動作，呢個身體嘅動作。唔講啦，唔係唔係，主唔係唔係，我啱啱 f i t 緊你，我用個內心 f i t 緊你。 我唔係做咗動作，就內心逼你噶啦， <laughs> 唔係用咩逼你啊，大佬啊，啊真係好得意，所以阿豪真係誒用動作逼佢，係咪？我哋點樣可以真係呃到人？記住一個好緊要嘅重點，啱啱提過嘅，你個假動作，你一係呃人，你呃唔到嗰個人，你就係呃緊自己嘅啫。呢啲就係呃自己嘅假動作，呢啲就係呃人嘅假動作。 明明？好啦，咁啊開始咯。咁我哋咧，誒喺睇假動作嘅時候咧，先睇下佢哋温 n e 因為喺温 n e 入邊咧，你會比較容易啲睇到你個假動作 work 唔 work。因為其實你假動作係主要呃一個人嘅啫，高階先呃幾個人嘅。即係我個人認為假動作最勁嘅，即係你覺得係邊個？Iverson，我就係 Magic Johnson 嘅，因為佢係可以呃咗一村人，佢呃埋個 cam man 嘅鏡頭都俾佢 fit 到嘅。我係學阿 Magic Johnson 嘅。 係喺佢嗰度參透為主嘅，因為我認為佢係歷史上搞動作最有型、咩都呃到嘅一個人嚟嘅。 準備試下打啦！我哋我由交波開始，當一個比賽入面，你一接波開始就打啦。shot。好啦，到阿 C M。哦！ 好啦，啊两位，首先我想问下大家，你哋边一下呃咗人咧？ <laughs> 我问下你啊，佢边下呃咗人咧？ <laughs> 系咩？会唔会就系咯？你唔呃人，你呃自己噶啦？ 明唔明啊？哦，即系你哦，你做咗噶啦。哦，咁啊，你喺内心做为主，要哋内心气咧唔使做咁耐。你啱啱做咗咩动作啊？好 K，我哋咧重点假动作咧，通常咧就用去投篮作为一个有嚟。首先，我哋必须有一个主体。咩叫主体咧？就系点解人哋要信你呢个假动作？或者咁讲，你必须要研究点解人哋要信你啊？ 誒，我唔講打籃球先，點解你女朋友信你啊？因為你個人，你個人表現咗一個就係你好值得信賴、正直、帥氣嘅一個男仔啊嘛，你女朋友咪深深地愛上你咯，佢咪信你咯，啱啱？但係你內心係咪咁咧？ <laughs> 我哋就唔知嘅，即係我覺得係係嘅，就係呢樣嘢啦，印象。 就係你可以 fit 到人嘅一個最緊要嘅一點。咩印象？就係你究竟俾防守者一個咩印象咧？你係一個切入型，你一個投籃型，定係你一個防守型嘅球員？你有幾樣嘢可以 fit 人嘅？我哋 fit drive，即係我哋切入，好似啱啱咁，你就 fit drive 係咪？第二就係誒 fit shoot，即係我哋射波。 呢個最多人做嘅啦，我哋用投籃去 f i t 第三就係 f i t pass，即係 Magic Johnson 最勁就係 f i t p a s s f i t 全球。基本上係呢三點，我哋分析咗先，係咪？好啦，咁佢 mark 你嘅時候，你要 f i t drive，係咪？你要 f i t drive，咁你第一樣嘢跳去邊？嗯，跳環。跳環，OK。我俾個波你，跳環嚟，波，跟住。 我哋咧一定要要向两个唔同嘅方向咧做动作，假动作，我就就当你呢一个 f i t 啊，OK？你觉得大紧要、快紧要、力紧要，边一样紧要？快大试下快。等阵先，快喎， <laughs> 你快咗啦，用核心做。 系啦，系咪快好多啊？ <laughs> 嗱，又系嗰句啦，你呃唔到人，咪呃自己咯。咁叫快？動作咧唔使特別快，唔使特唔使特別大力。重點係一定要好接近你本身個人嗰個動作，明唔明白？即係咁，我逼佢嘅話咧，我係咁嘅，唔使好快噶，係咪啊？因為睇住。 因為我就係去到最後一下先翻嚟啊嘛，明唔明白？明唔明白？再睇一次咯，再睇多次咯，唔使特別快嘅。我哋嗱一跳過嚟，OK，你啱啱佢食咗下呢邊啊嘛，射波。第二個重點就係你如果去單打做假動作咧，你要利用翻印象。佢上一個印象就係我喺呢邊射，所以呢一個印象咧，佢就會停低啦。 系咪啊？因为我只要望一望呢边咧，佢就会停喺度噶。因为我上一个动作我就系 f 完 i 去呢边嘛，所以我嗱啱啱咧佢食咗呢下咧，佢又会停低喺度睇住我笑。就系永远要利用你上一个印象，第一个印象，Jack f i 咗佢嚟呢边喺呢度射一球。第二个印象就系啱啱呢一球 f i 望走。第三个印象就系 f i 佢啱啱過完呢邊，我喺度射。你用盡呢三樣嘢假動作，基本上就係要用印象。第一個假動作，利用你一路俾人嘅印象。你比賽前你已經知呢個人係點，你要利用呢一個印象。你同我打之前，你知我啊，我準啊，你會貼，所以我第一球會咁樣飛。第二球就利用上一球入波嘅印象，或者你成功過佢嘅印象。明白第三球。 同樣用翻你上兩個嘅印象，基本上連入兩球之後，佢嗰個自信會俾你打沉咗，係咪大約明白？你啱啱係咪成功過咗呢邊？所以你應該 fit 呢一度，你要利用上一球員。但係而家佢已經俾我洗咗㗎啦，冇咗對你嘅印象。係啊，啱啱我佢因為佢已經守咗我啦嘛，佢唔記得咗你嗰球㗎。你問下佢， <laughs> 會唔記得㗎？你真係會唔記得㗎？係你守完第二個人咧，所有嘢又洗過晒㗎。 你又要由头嚟过，即系呢个就系我对打嘅经验。试下咯，再嚟咯，good 啊！打三球啊，连打三球，连打三我俾你试下，系，波，第二球再嚟一再嚟，啊，试一球，停，系啦。 你冇用上一球，你咪過咗一半啊嘛，係咪？唔係，你你過咗一半啊嘛，係咪？係啱？咁你應該係點咧？你應該去多次呢邊，你成功咗半邊啊嘛，你成咗半邊，你記住佢個印象咪就係你啱啱過咗佢半下咯，好彩唔入啫。你壓咗落籃底，某程度上佢覺得你唔入係好彩噶啦，你都就到籃咯，即係防守你會咁諗噶嘛。 啊但係你係過咗佢半步啦嘛，你就要利用呢個印象，會要係點啊？就係一模一樣，跳右去呢邊，跟住翻嚟，明唔明白啊？你咪逼到佢咯，佢就會成個人飛咗去嗰邊嘅啦。你就係咁樣用嗰個印象，係啦。首先唔係解用做問題，而係你嗰個接觸嘅動作，你本身冇好研究，係冇。同埋你係主要睇反應打波，睇反應打波。 我講過嘅，上次閱讀防守，我哋要咩啊？預設，我預設咗三個選項，基本咪一嚟射你啦，鏟你啦，同埋然後急停射你啦。我自己預設咗呢三樣。你見我打嚟打去，其實都係咁嘅。每個人其實嗰三下，你要自己練好自己嘅三下。即係你見咧，而家外國人咧，外國教練最興嘅就係最興呢三下，拍住個波，一定有呢三下先嘅，係咪？ <laughs> 一樣啫嘛。 一球 good，系啦，但系冇冇搞唔錯噶，o k 兩球，點解咧？我哋今日講搞動作咧，你一定要閱讀到防守先。你見唔見佢咁多球都企喺你嗰邊？明唔明白？你仲跳嗰邊？明，你想跳後得嘅。 或者跳前都得噶，明白？即系你唔系淨係得左右即系我哋打機啊，上下左右啊， <laughs> 係咪啊？何況我哋人，誒，再嚟個波，佢 check 好啦，其實阿 CM 錯咗一樣嘢，你覺得你俾到阿豪嗰個印象係乜嘢啊？射波，你有冇 fit 過一球射波？ 所以咪話咯，唔係，所以你死咗佢嘛？明唔明？你你你咪就係咁咯，佢 <laughs> 就係咁咯。你咪跳完蛇啊！睇住咯，印象咯，第二個咯，就係。 <laughs> 哎呀，慘咗添。然後第三個咯，印象咯。 <laughs>

你个人自然好习惯嘅。我哋假动作呢，有一个三嘅原则，三下节奏三，一二三，一二三，一二三。当你讲每样嘢做咗三次，你个人已经会中咗呢一个节奏入去。哈登就系咁，波，哈登就会系咁啦，一二一，三谷去，明白？再睇一次，OK，一二一。 O K，因為做多咗兩次之後咧，你會中咗嘅。咁有時嗰個防守會比較勁嘅咧。O K，一二一二一二一，你明白，佢就會變成係咁。 同一個動作做三次都係一個 fit，除咗用印象係最緊要啦，今日講啲技術嘢咯。跟住啦，假動作入面令人最信嘅、最一定要做而大家做得最差嘅係乜嘢呢？點解你哋做親假動作都咁假呢？嗱，你講真嘅，大家有眼睇嘅，你哋啱啱冇一個呃過人嘅，即係你睇得出，由你打波就知你人品好啦。 系 <laughs> 呃唔到人噶嘛，系咪？你系人品好啦，我人品系比较衰格啦，系咪？所以就系咁逼人啦。你系边 part 呃唔到人咧？你觉得？眼神啊，你见唔见到你两个人打波接波第一样嘢做咩？一个初级嘅驾驶者都系咁望嗰度。 就去嗰度。同樣，你哋就係一個咧對打經驗比較差嘅駕駛者。佢對佢對我嘅時候，OK，我去嗰度就望嗰度。如果俾我，我係做首波嘅話，我對住阿豪咧，第一球。 即係以我哋呢個真心講一句啊，高階少少嘅 level 咧，我諗緊係咪咁筍啊？即係真係會睇佢第一球嘅，即係通常佢咁樣 f i t k 啊，係啊，係咪咁筍啊？即係真係望住佢，主要係望眼，唔係望動作，主要望眼。第一球都常望眼 OK，睇下佢係咪先？我俾一球機會自己 confirm 呢條。好啦，打到第二球，哇！真係咁筍。 我哋做假動作，眼神最緊要，睇住有事冇事，唔係唔係望住個框咁簡單，而係有事冇事。記住呢個係重點中嘅重點，俾蛇咬都唔好望對手對眼啊！一望咗佢係乜都 fit 唔到噶嚇，明唔明白？我哋只要一有眼神接觸，咩都。眼。 最初街打籃球，最初學嘅人做假動作，你會發覺點解咁尷尬就係咁。啊 c M 都有少少噶，上次啊就係咁樣，望住佢飛， <laughs> 望住佢飛，飛係咩嚟噶？係一個投籃嘅假動作係咪？你會唔會咁射先？ 会唔会？你唔会，咁人哋点会信啊？点解尴尬就系咁解？记住第一样嘢，搞动作唔系要快，唔系要特别大力，系最紧要同你嘅真正投篮动作一样，明唔明白？然后通常我就会，我建议系咁嘅，一接，OK，唔信啊嘛？嗱，我到而家我都冇望过阿豪。 系咪？你而家都觉得我随时会射？一望， <laughs> 你已经觉得我唔会射，知唔知道？嗱，好好呃嘅，防守者系好易呃嘅。点解就系睇住？假设阿 C M 系我队友，OK 嗱，通常啊，我哋都会喺四十五度温浪温，好少喺中间温浪温嘅。通常一俾到个波，我哋接完之后，嗱睇住咯，我而家望住 C M 嘅。 阿豪系认为我望住 C M 嘅啱唔啱？系咪？你而家真心嗰句，你系咪觉得我望你唔到？系咪啊？咁 Q 大个人喺度，点会望唔到啊？其实你明唔明白？你明唔明白？唔系我唔系闹你，你明唔明白？根本咁大个人啊，咁大个人喺度啊，梗系望到啦！明唔明白？你睇住咯，我而家望住你，阿豪都以为我望佢唔到。 系咪而家就知啦，系咪？但系咁样咧，你都觉望我唔到嘅，我你系望我唔到嘅。呢个时候通常防守车你会做咩啊？偷嘛， <laughs> 通常都系会偷噶啦。我咪过咯。呢个先系真正嘅九雄作，因为眼所谓灵魂之窗就系个灵魂喺呢度啦。 所以，我哋一接點都唔好望敵人，明白？你你唔望敵人咧，始終呃到佢。係咪都信啊？嗰下我 j a m 埋嚟，你係咪都信？係咪 fit t i n g 咗你啊？係咪啲啲啦？係咪啊？喂，大佬，我停低咁耐，你都信喎？ 我仲要講到明噶咯喎，你都信喎？清唔清楚呢個就係假動作，眼神嗰緊要。同樣，我哋可以利用眼神接觸睇住咯喎。接 pass 啊！嗱， <laughs> 佢完全望我 fit 佢唔到，佢佢著出嚟咯。接嗱，望咗我咧，佢唔會隔我。睇多次嗱，睇住波。 你系咪唔想夹我？点解？知点解？冇理由望住我会射到波噶嘛？我望住你，我咪唔会射波咯。所以你一望住你呢个时候。 你永遠唔會想加我噶，你見唔到兩次我一起手，你都冇反應噶。望完你射波，係咪？f i 咗一次加印象噶喎，同樣咯，接 good f i t 啦， <laughs> 就係加印象。我哋啱啱用過一次嘛。 又可以再用。好啦，記住眼神係最緊要嘅一樣嘢，所以你要記住。如果我要 fit 佢去呢邊波，首先我要望過去。你係咪喐咗下？明唔明白？第二，如果我要射波，睇住接望一下。 <laughs> 哎呀，又炒添，明唔明白？望一下。 但系难好多嘅，你真系要咧比较高水平咧，你先可以做到咧，就系望完呢下射难啲嘅，真系难啲。话我系咁炒，明白系难好多嘅。但系但系我哋可以早早望定，明白通通常我哋打联防嘅时候，我哋就会咁咯，系啦，望住然后射。 我跳环嘅时候望住你啊，你系咪冇谂过射啊？啱呢一下，系啊，就系咁解，望住然后射，咪 fit 停咗你咯，明白？同样啦，波系啦，睇住咯喎，系咪又 fit 停？系咪系咪你都会信我去呢边啊？今次冇信啊，我再嚟， <laughs> 系呢呢系啱嘅啱嘅，再嚟。 過你嗰邊啊！今次我過你呢邊。 <laughs> 記住，利用你嘅眼神去創造自己嘅空間。一接波，無論點都唔好望防守者。 O K，試下最後啦，我哋打埋啊啱啊！你望咗佢 O K 啊？你望咗佢係咪？你望咗佢，你望到佢眼神，佢基本上唔會跳埋嚟抹你。但我建議你咁，你啱啱係想望住佢隻眼，然後射波係咪？係咪？ 唔係，哦，我明啊。Sorry，我講漏咗一樣嘢。你接波嘅時候想 confirm 佢點呃你係咪？嗯。OK，睇住。有經驗嘅人唔會接波先望。即係咁樣嘅。係啊，你而家有咩做啊？咁得閒咪望埋咯。 <laughs> 初街少少又係咁啊！阿豪其實經驗唔係好多，即係你看佢咧，即係好多人話佢。 誒拍呢教學片呢一年兩年咧進步好快係咪？係真係進步好快，因為佢之前真係唔係好識好多嘢，佢冇受過正規訓練，係嚟到我哋呢度之後出手啲唔正規訓練，至 <laughs> 到今日咁嘅，因為正規都唔會教呢啲嘢嘅。所以咧佢嗰個經驗其實少㗎，唔多嘅。但係佢首波，我覺得佢幾好嘅，讚自己嘅成日歌嘅。 <laughs> 個波並唔係喺你手上嘅時候，我哋先要乜嘢啊？就係睇到波。 睇到人，如果阿 CM 封我呢條波拉，即係佢有時會咁噶嘛，係咪啱啱？我咪睇到佢咯，係咪？我哋唔使咁快攞個位嘅。如果佢真係咁樣封住，係啦，我哋要點做？冇錯，行入去咯。我哋一個原柱體啊，原柱體嘅概念，我攻擊佢呢度 l 攻擊佢呢度唔 l 得唔得？即係當然唔係啊，梗係唔係咁啦，咁梗係 l 啦。 明唔明白，即系你记住，你系为咗打波，唔系为咗打交就得噶啦。我哋拨咧，我哋拨，佢伸只手出嚟，我哋拨系 O K 嘅，但系你就唔好劈落去，得唔得？所以我哋先望到两样嘢，明唔明白，然后等佢 confirm。即系我哋通常咧，唔好企喺度等。你咁样永远咧破坏咗自己个进攻空间嘅啫。我哋如果佢嗰个真系会 d i n l 你，防止你射波嘅话，防止你接波嘅话，你宁愿走埋去。我哋走埋去。 先至可以創造翻喺呢個空間接波，明白？你覺得咁樣會摳嘅唔緊要，你咪咁樣行埋去咯，我咪攞到咯。係咪啊，嗱，你睇下我嘅眼神咪，逼到阿 CM 兩次咯。最後啦，拉屎又拉屎啊，唔係好呃到，打能力為主啫，打多一球啊，每人兩球，睇定位啦，係啊。 唔系唔系，停一停，你唔使咁样同咁样嘅向前望，咪望晒两腳咯。啊，你记住你个画面唔系得咁细啊，你个画面十六比狗啊！我下下下阵间就讲咩叫视觉，系你向前望，你睇晒两样嘢噶啦。最紧要你唔好眼神接触就得噶啦，明白系啊。咩啊？你要呃佢射波，唔系望佢只眼啊，望佢只眼系你射波啊！

阿豪，阿豪，阿豪，睇多次，我示范你个搞动作，观众睇唔睇到？啱啱阿豪点做？系咪？准备倒挂金钩嘅搞动作嚟嘅呢个系咪啊？搞动作，我哋射波嘅搞动作系乜嘢啊？望框最紧要一样嘢，我哋射波嘅搞动作系要有扑嘅空间，你先会扑出嚟嘅。所以睇住。 帮我跳後，明唔明白？舉一舉隻手先。明唔明啊？再睇多次波。明唔明啊？離開個空間唔好一味向前跳。你向前跳，梗係做到假啦！你點會跳埋去射波啫？ 我哋系跳弯弯，呢个叫弯，明唔明白？而家咪有空间啊，有空间个假动作先会信噶嘛。你本身跳完，佢点会信你个假动作？明唔明白？你咪假咯。OK，转多阿 C M。 嗱，同樣啊，點解阿 CM 又係呃唔到佢咧？喂，你都唔係一個射波嘅重心，啱啱你咪跳出嚟接，但係你個人咁樣，但係你望住個框喎，你個人都衝緊前，但係你想射波，呢個咪矛盾咯？你本身你嘅眼同你做嘅動作同你個重心，你俾到敵人嘅感覺同埋 message 就係錯，唔會有人信。你記住，如果你係啱啱呢一球，你係要咁嘅，你俾個幫我。 所以第一樣嘢就係，我先要令佢失位，OK？唔係走出嚟，走出嚟咧，你射唔到波，因為佢追住咗你。記住，我哋先要令佢失位，係啦，走去後邊先，明唔明白？然後係啦，波，我跳橫拉，而家佢先會信嘅，係咪啊？你係咪想已經係想撲埋嚟啦？我先有機會去射嘅，清唔清楚？再睇多次，我哋就係咁攞住個波，話唔信我。 系都系濑嘢，個電再嚟一球，good 嗱波喺呢度啦，係 good ball，C <laughs> M time，嗱呃咗嚟，佢呃咗你喎，係咪呃咗你啊？嗱啱啱阿 C M 就係嗰個印象就話俾人聽，我係咁射波啊，所以嚟到呢度我又聽佢講完嚟正常手波，佢就突然間入嚟呢個咪搞錯咗咯，good。 Good day. <laughs> oh, go that, You. <laughs>